Kaixo. Bai, gaur beste zerga baten inguruan hitz egingo dizuet. Eta bai, bai. Hau diru sarrerak ditugun guztiok ordaintzen dugu. Izena bai, arraroa da. Uf. PFS eta. Tira, hori. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta pentsatuko duzue. Pertsona fisikoak badaude fizikoak ez direna gala, ba bai, entitateak eta enpresak pertsona juridiko bezala izendatzen dira. Zer diren gauzak, eh? <laughs> PFZ da, bezarekin batera, gobernu batek bere gaztu publikoetarako dirua biltzeko duen tresna nagusietako bat. Baina, zer da zehazki? Goazen arira. PFS eta zergaren ezaugarriak lau hauek dira. Lehenengoa, zuzeneko zerga da, Zergaitik, pertsona partikularrek zuzenean ordaintzen dugulako aurretik jaso dugun diruaren arabera. Soldatetatik, alokairuan duzun pizu batetik lortzen duzun dirutik, gure akzioek ematen dituzten irabazietatik adibidez. Bigarrena, proportzionala da. Irabazitako errentaren portzentaje bat kalkulatzen da eta ez kopuru finko bat. Hirugarrena, progresiboa da zenbat eta diru sarrera gehiago izan, orduan eta euneko haundiagoa ordaindu behar da. Eta laugarrena, ego euskal herrian, Nafarroak, Gipuzkoak, Arabak eta Bizkaiak bere hogazun propioa dute. Eta beraz, guztietan ez duze aski modu berean funtzionatzen. Adibidetara joko dut. Hobe, ez da? Bizkaian adibidez, urtean jasotzen ditugun lehen amasei mila, berreun eta larogei euroengatik euneko hogeita iru ordaindu behar dugu. Hori da, lehen tartea edo tramoa. Baina gehiago daude eta bakoitzean haundiagoa da ordaindu beharreko eunekoa. Horrela, diru gehien irabazten duenak ekarpen haundiagoa egiten dio gaztu publikoari. Hemen dituzue bizkaiko tarte edo tramo horiek ikusten duzuenez, eun eta laro zazpi mila eurotik gora euneko berro bederatzi ordaindu behar da. Horrek ez du esan nahi, ala ere urtean bost eun mila euro jasotzen dituen norbaitek guztiaren euneko berro bederatzi ordainduko duenik. Tarte bakoitzagatik tokatzen zaion eunekoa ordainduko du. Beraz, irabazten dituen lehen amasei mila berreun eta larogei euroen euneko hogeita iru ordainduko du urrengo amasei mila berreun eta laro euroen euneko hogeita amabos. Eta soilik eun eta laro gehi mila eurotik gora irabazten duen zatitik ordaindu beharko ditu euneko berrogeita bederatzi. Pizka bat komplikatuagoa da ala ere. Badaude beste aldagai batzuk, adibidez, seme alabak. Guraso izan ez gero eta segun eta zenbat seme alaba dituzun, ordaindu beharreko kopurua pizka bat basuagoa izango da. Azken kontu bat falta zaigu. Nola funtzionatzen du PFS-etak? Nola ordaintzen da? Azteko, gure diru sarreretan zuzenean aplikatu daiteke. Autonomen kasuan, fakturetan sartuz, edo langileen kasuan, gure nominari euneko jakin bat kenduz nominak edo fakturak finkatzen duen kopuru hori ogasunak jasoko du zuzenean urtean zehar. Hiru hilabetero. Zein euneko aukeratu hautazkoa da, baina adi, komeni da urtean izango dituzun diru sarreren arabera hautatzea. Zergaitik? Gero, sorpresa datorrelako. Errentaren aitorpena. Txantxan! Urtero-urtero, hogasunak gure diru sarrera guztien datuak jasotzen ditu, eta horrekin kalkulua egin. Zenbat diru jaso dugun, eta horren zein euneko jaso duen berak PFZ-aren bidez. Kalkulu hori eginda, zenbaki bat ateratzen da. Tokatzen zitzaiguna baino gehiago ordaindu badugu, dirua itzultzen digu hogasunak. Eta ez bada horrela, ordaintzera behartu. Baina, nola erabakitzen dugu gure nominaren zein eunek ordaindu? Lasai. Horretarako, bigarren taula bat ere badago. Lanaren gaineko erretentzioa finkatzen duena. Hemen daukazue berriz ere bizkaikoa. Taula honek esaten digu urtean eta zoik lanagatik jasoko dugun diru totalaren arabera horren zein euneko ordaintzeako omen izaigun, hogasunarekin berdinduta geratzeko. Ohar bat hemen, garrantzitsua, informazio guztia eskuratzerik badu, zuzenean egiten digu proposamena ogasunak. Ordaindu behar dugun edo ez, ezaten digu, eta zenbat. Baina ez da beti horrela. Proposamenik jasotzen ez dugunean, gutako bakoitzaren zeregina da gure nominak, fakturak, kontratuak edo beharrezkoak diren dokumentu guztiak aurkestea kalkulu hori egin alizateko. Hori da, errentaren aitorpena esaten dioguna. Orain bai, PFS-etaren laburpena da. Lagundu izut korapilloa pizka bat askatzen, berdin-berdin ordaindu beharko duzu, baina gutxienez, zer ordaintzen duzun ulertuta. Obeto horrela ez da? Agur, urren gorarte! arte!